setelah sebelumnya drama update membahas tentang Sim Suryon, Berona dan yang lainnya. Kali ini drama update akan berusaha membahas terkait Chon So Jin dan Ha Eng Byul. Bagaimanakah akhir dari Chon So Jin dan Ha Eng Byul? Pada episode 13 sebelumnya, Chon So Jin kembali ditangkap oleh polisi karena dilaporkan oleh Ha Eng Byul sebagai pembunuh Oh Yun Hee. Setelah sekian lama Ha Eng Byul akhirnya melaporkan Chon So Jin terkait pembunuhan yang ibunya telah lakukan. Hal itu Hang Biu lakukan setelah melihat secara langsung jika Chon So Jin telah menipunya dan membunuh Yun Chul, ayah kandung Hang Biul. Hang Biu pun menjadi sangat kecewa kepada Chon So Jin karena telah membohonginya dengan demensia palsu dan pembunuhan yang Chon So Jin lakukan. Hang Biu pasti menganggap Chon So Jin sebagai seorang monster yang benar-benar jahat apalagi Hang Biu melihat Chon So Jin mendorong Sim Suryon di depan matanya sendiri. Chon Jin pun akhirnya akan diadili di pengadilan dan Haeng Biul adalah merupakan saksi kunci dari semua kejahatan yang telah Chon Jin lakukan pada semua orang. Haeng Biul sepertinya tidak akan memiliki alasan untuk melindungi ibunya lagi, karena dia sendiri telah ditipu dan dibodoh-bodohi oleh Chon Jin. Sehingga Chon Jin pasti akan mendapat hukuman yang berat di penjara, bahkan mungkin bisa hukuman penjara seumur hidup. Setelah Chon Jin masuk penjara, Haeng Biul tidak akan memiliki rumah dan tujuan lagi. Apalagi Yun Chul juga telah meninggal dunia dan membuat Haeng Biul menjadi sebatang kara dan menderita. Logan Lee atau Kang Mari pasti akan menawarkan bantuan untuk Haeng Biul, namun Haeng Biul tidak akan seambisius sebelumnya karena hidupnya telah hancur. Semua yang Haeng Biul lakukan selama ini sebenarnya hanya untuk Chon So Jin saja. Dan setelah semua yang terjadi Haeng Biul pasti tidak akan memiliki mimpi lagi dan akhirnya memutuskan untuk pergi jauh dari kehidupan lamanya dan membuka lembaran baru di tempat lain. Jika kita lihat preview episode 14, Haeng Biul terlihat menjadi penyanyi di sebuah gereja. Mungkin saja pada akhirnya Haeng Biul hidup dan mencari ketenangan diri dengan bergabung menjadi penyanyi gereja untuk membuat hidupnya lebih tenang dan bahagia. Sementara itu Chon So Jin akan mendekam di penjara setelah kesaksian dari Ha Eng Byul. Chon So Jin tentu saja tidak akan membiarkan dirinya terkurung lama-lama di penjara. Chon So Jin pasti akan mencoba segala macam cara untuk membuatnya bisa keluar dari penjara tersebut. Entah cara seperti apa yang akan Chon So Jin lakukan untuk bisa kabur dari penjara tersebut. Namun jika diperhatikan dari preview episode 14 sepertinya Chon So Jin akan keluar dari penjara tersebut dan akhirnya memutuskan untuk memotong rambutnya. Menurut drama update, Chon So Jin memotong rambutnya agar tidak dikenali oleh polisi karena dia kabur dari penjara. Atau bisa saja Chon So Jin benar-benar dibebaskan karena sebuah alasan dan akhirnya memutuskan untuk memotong rambutnya. Setelah berhasil kabur dari penjara, Chon So Jin langsung menemui Haeng Biul dan mencarinya ke gereja tempat Haeng Biul bernyanyi. Chon So Jin sepertinya akan mengejutkan Haeng Biul di gereja tersebut karena tiba-tiba muncul begitu saja. Tujuan Chon So Jin bertemu Haeng Biul pasti untuk menjelaskan jika dia tidak mendorong Sim Suryon di jurang saat itu. Namun Haeng Biul yang telah kesal dan menganggap Chon So Jin sebagai monster tidak akan mempercayai Chon So Jin. Haeng Biul pasti akan sangat kecewa pada Chon So Jin, terlebih Chon Jin bebas dari penjara tersebut. Dari perkataan Ha Eng Biul yang mengatakan akan mengakhiri semuanya, Ha Eng Biul sepertinya akan mengakhiri hubungannya dengan Chon Jin saat itu juga. Ha Eng Biul mungkin akan menjadi suster dan memutuskan hidup di gereja selamanya. Chon Jin tentu saja akan shock berat dan tidak bisa menerima keputusan Ha Eng Biul tersebut. Chon So Jin mungkin akan bertengkar bersama dengan Ha Eng Byul dan pada akhirnya Chon So Jin akan membunuh dirinya sendiri karena Ha Eng Byul tidak menerimanya lagi. Chon So Jin tidak memiliki apapun lagi dalam hidupnya selain Ha Eng Byul dan Ha Eng Byul adalah satu-satunya orang yang bisa Chon So Jin percaya. Namun jika Ha Eng Byul telah meninggalkan Chon So Jin maka hidup Chon So Jin telah hancur. Atau kemungkinan terburuk,